呃，我是这个片子的制片人，我叫蔡苏，他叫于林辉，是我们摄影师导。今天导演在国外，他没空过来，然后今天就我们两个人。然后有些问题的话，呃，我们摄影师可以做一些导演上的一些。 <laughs> 就是有些，就我估计那应该听得到，有那个有一些我可能解答不了问题，咱们私下也可以跟我讲，然后我可以跟我们导演反馈。 然后我们这片子就是一个一九四八年到一九五六年的这么一个年代的一个故事，然后主要讲的就是舞女的她的自我改造到被改造的这么一个过程吧。然后在大时代背景下，那么我们的平凡人他们是怎么样嗯的一个生活处境？他们从说什么话到穿什么衣服，到他们啊，就是所有的细节都要被规范。 是在去年的十一月份，我们开始筹备，然后呢，在呃今年的二二月份啊，对，今年的二月份，然后呢，在三月份的时候杀青了，我们大概拍了二十天，啊，年货初拍的，啊，对。啊，编剧导演啊。啊，导演，他是有有原著还是？是这样，就是说这个片子参考的是。 呃呃，你稍等一下，我可能我怕说错了。对，呃，一九四八天地玄黄的一本学术学术著作改编。对对对对他是学术学术学术著作。就是我可能借用一下那个张杰明老师的话啊，因为张杰明老师之前看我们片子之后，他讲的呃是比较全面的。他首先宽泛的灵感是来自于这个钱理群的老师的那个天地玄黄一九四八，这并不是一个小说，它可能是一个一个一个纪实的一个学术一个学术著作。 然后，知识分子的方面来讲的话，可能张爱玲的这个《秧歌》，还有就是刘如是这样子，对。我想问一下啊，宁老镜子这个艺术元素，视觉语言在前面是从头到尾都有。您怎么讲一下创作的？呃，就是摄影上的东西是吧？首先，我可能对这个屏幕今天可能不是特别的，呃，我我也不是。 就是最舒服的一个状态，因为它首先它的亮度可能会有点问题，可能专业性来讲，可能下基准曝光下三档可能都已经没有细节了，就是说，所以稍微可能有点那个，但我们真实拍的时候它会比较正常，就是也呃曝光上面，所以大家看的时候可能会有点偏暗。然后，嗯，摄影上怎么讲呢？就是因为这片子是一年代片，那么可能我们需要可能那个呃很克制的去讲一些。 东西，所以说我们在镜头上设计的话，相对来讲的话，都可能是以啊固定为主，啊可能是缓慢的运动做辅这样子，啊我不知道您具体是想问哪一块儿？哦，镜子这块是吧？呃，镜子因为是大的方面是这样的，就是说大的讲，因为它这个，呃，就所有的人生，包括他们两个人的故事都是，就是很很没有。 呃，随就是随波逐流这么东西，所以说我们想通过这镜子来反射他们两个，这是大的。然后从那个摄影师来讲的话，那因为我们拍摄的地方局限性比较大，然后我跟导演想的又是想用尽量用长镜头来做，那么可能呃实际情况它地方比较小，我们很难调度，所以说我们就尽量多用一些镜子的方式来增加一些呃调度的一些呃情绪吧，是这样子。 还有通过镜子的话，可能可以有啊比较多的一些呃镜头上的对运动这样子， <laughs> 对不知道有没有就是解那个解答，对。做费用很低一百多万啊，对对对对，面上来一百多万啊，你说。 呃，是这个我，我 <laughs> 我就是特别等您这个问题，因为首先大家看这是黑白的一个片子，那当然我们原来设计的是彩色的。首先从那个颜色上来讲的话，其实我们还是有一些小小的野心，就是我们在那个解放之前，那么我们其实是用了相对比较呃浮夸的一种，呃然后对比也是相对来讲会比较强的啊。 就是在颜色上也会比较暖一些的这种啊暖调来做，然后这是从颜色上来讲，光质上来讲的话比较柔，解放前啊就是非常柔，然后呢解放后我们其实是呃光质会比较硬一些，呃然后还有就是说在颜色上我们会变得越来越这个呃就是色就是越来越冷，所有东西就越来越干净的。 然后在美术上也是一样，就是我们希望通过这个解放前、解放后的变化，让这个就是这种华丽感慢慢褪去，啊，新中国嘛，对，大概是这样的。啊，因为导演觉得，嗯，第一是我们可能就是确实刚才那个，呃，您问这个预算的问题，首先预算可能不足以支持我们做特别好的美术，所以我们可能那导演觉得美术上可能不是特别让他满意。 这是一块，所以说他可能用黑白来，呃，修饰一些，对。另外就是说他觉得，呃，这个年代的东西可能用黑白更能说问题，说明问题，啊，大概是这样。对对对对，就越到后面，其实是不是您看的挺仔细的？谢谢谢谢。就是越到后面，我自己的构图的话会越来越规整。 包括可能在镜头上的那个卡也会特意就是去到特别准确的一个地方，就是特意去准确它。对，是这样。就你们看的时候可能会觉得哎特别，好像就不是特别，嗯，怎么讲呢？我自己啊会这样，就是但是我们确实是当时想的就是那样，就让它就是有一种，呃，这种特别的准确。对。 鹦鹉就，呃， <laughs> 怎么讲？这个其实，在剧作上面，它是有很大的作用的。这个鹦鹉，因为这个鹦鹉的话呃，其实我个人理解哈，它隐喻的是这个美娟本人。这个鹦鹉就是美娟本人，然后它有没有死？可能，嗯，就是，我觉得它是没有。然后它也是一个，呃。 我也很难讲，我把这个问题留给导演吧，要不？上回上回导演他说这个鹦鹉，他说主要就是留给一些观众他们去自己发挥想象的一个东西，还有各种隐喻的隐喻的东西在。里面。嗯，呃，正在正在在在在在拿龙标过程中，对当然这个肯定是没有，嗯嗯，不是那个过程版，对，过程版的话可能会去掉很多东西样子。 原来这个版本已经剪了快半个多小时了，原来有两个半小时的制片长，因为审片一直在改改改，剪了很多。对对，在跟电影，在跟广电在在磨这个阶段。已有。呃。 基本上的话都是有处理的，然后我还是在想，嗯，是不是因为这个就是整个亮度的原因，让你可能不是特别细节上是不是不是特别的舒服，还是说你你觉得跟这无关，就是看到没有眼神光？对，有些呃是这样，就是说我觉得根据每场戏来定这个吧，然后还有因为现场有些情况就是。说。 嗯，看了画面之后，嗯，觉得有些地方可能这样子会让演员显得太，因为一给眼神光之后，我是觉得会相对会太太太那个一些，啊，就是说，呃，情绪上可能不是特别够吧。根据每一场戏来定这个，有些可能会给，有些可能不太。我想知道这个选择是您说服导演，还是导演说服？ <laughs> 相互说服吧，应该是，因为。 因为很很奇怪，我们在拍的时候，因为时间，呃，说实话也不，呃，也还比较比较赶吧，应该说是对。所以说有的时候我们可能会为了一场戏，可能呃去尽量多做沟通，但是有的时候是，呃，这块可能是他觉得 OK，然后我觉得不行，然后那块可能是他觉得不行，我觉得 OK。所以说中途中间还是会有很多的啊沟通这样子。对对对。啊，这是一个因为时间问题。 然后我们下面一个问题是算是最后一个问题，好吧，各位。啊，你说。嗯，镜头设计肯定都是提前都设计好的，就是客就是这样的方式客观的来来看这个。 这个导演他本来在拍之前就是想营造出一种疏离感的东西，对对？就想营造出一种疏离感的东西。因为导演不在，可能我们讲的话会只是。嗯。呃，然后可以加一下微信，然后回头让导演再跟您沟通一下。 <laughs> 啊，对对对对，回头可以在那个。 导演让他单独跟你讲一下，这样子。呃，今天那个 New Era 的展映是到此结束，谢谢各位前来观看。谢谢谢谢，非常大家，非常感谢大家来看我们的展真的特别感谢。